Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Wayne erklärt. Heute das Präteritum. Wir unterscheiden im Deutschen zwei Formen der Vergangenheit, das Präteritum und das Perfekt. Sie sehen ein bisschen aus wie im Englischen das Simple Past für das Präteritum und das Present Perfect für das Perfekt. Aber der Unterschied ist nicht so sehr wann man es benutzt, sondern warum man es benutzt. Beide Präteritum und Perfekt können in jeder Situation richtig verwendet werden, aber wir benutzen normalerweise das Präteritum für die narrative Vergangenheit, also wenn wir Romane und Geschichten schreiben, also formeller schreiben, und das Perfekt für die kommunikative Vergangenheit und für informelles Schreiben also Briefe und E-Mails, haben oft das Perfekt, aber offizielle Artikel und Romane das Präteritum. Wie funktioniert's? Regelmäßige Verben nehmen den Stamm, das heißt, wir müssen das en entfernen und hängen die Endungen te, test, te, ten, tet und ten an. Am besten merken Sie sich die Endungen gut. Manche Verben enden auf einen T, D, FN, GN, CHN oder KN und dann ist es zu schwierig, das auszusprechen, weil man direkt auf das T nochmal ein T hätte. Also fügen wir ein E ein. Statt arbeitete haben wir also arbeitete. Arbeitetest arbeitete, arbeiteten, arbeitetet, arbeiteten. Trennbare Verben werden wie im Präsens auch im Präteritum getrennt geschrieben. Also zum Beispiel für anprobieren, ich probiere die Hose an im Präsens, ich probierte die Hose an im Präteritum und denken Sie daran, wenn wir das Perfekt benutzen, werden die Verben nicht getrennt, sondern zusammengeschrieben am Ende des Satzes. Also ich habe die Hose anprobiert. Hier haben wir kein GE, weil es ein Ihrenwort ist, anprobiert. Wenn wir aber ein GE haben, wie zum Beispiel bei Aufwachen, wird das GE zwischen Vorsilbe und Verb eingefügt und ist dann aufgewacht. Das nur zur Erinnerung. Bei unregelmäßigen oder starken Verben haben wir kein T und meistens einen Vokalwechsel. In der ersten und dritten Person, die gleich sind im Präteritum, auch bei regelmäßigen Verben, haben wir überhaupt keine Endung. Es wird angezeigt durch den Vokalwechsel, also zum Beispiel kommen, ich kam, er kam. Die anderen Endungen sind, wie im Präsens eigentlich auch, st, en, t und en. Auch diese Endungen sollten Sie lernen. Hier haben wir ein paar sehr wichtige Verben und deren Vokalwechsel. Merken Sie sich diese. Diese Verben werden wirklich oft benutzt. Wir haben zum Beispiel e zu i, gehen ging. Das sieht insgesamt sehr anders aus. O zu A kommen kam, bekommen bekam. IE zu O ziehen zog. I zu A sitzen saß, beginnen begann, finden fand. E zu A sehen sah, essen aß, stehen stand, geben gab, sprechen sprach, trinken trank. A zu I oder IE schlafen schlief, fangen fing und EI zu IE schreiben schrieb. Sie sehen, dass ein paar dieser Verben ganz anders aussehen als im Präsens. Diese Formen müssen Sie sich einfach merken. Hier gibt es keine konkreten Regeln. Genau wie die Vokalwechsel. Verben, die wir immer im Präteritum und nie im Perfekt benutzen, sind sein und haben und die Modalverben. Die Modalverben gleich, aber hier haben sie sein ich war, du warst, er, es, sie war, wir waren, ihr wart, sie waren. Und haben, ich hatte, du hattest, er, sie, es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Diese sollten Sie sich merken, diese sind sehr, sehr wichtig, wie gesagt, nie im Perfekt. Und wir brauchen sie für viele andere Dinge auch, nicht nur einfach so im Präteritum, sondern auch für Hilfsverben. Das kommt dann später. Bei den Modalverben ist es wichtig, Sie sehen schon, es gibt das TE, aber der Vokal hat keinen Umlaut. Das ist der große Unterschied hier. Also Sie fügen das TE an den Stamm an und der Umlaut kommt weg. Eine kleine Änderung gibt es bei mögen, mochte, da ist also nicht mehr das G, sondern ein CH. Ansonsten sieht das alles relativ regelmäßig aus. Auch diese Liste sollten Sie sich merken, denn Modalverben benutzen wir sehr häufig und immer im Präteritum, nie im Perfekt. Als letzte Gruppe haben wir die gemischten Verben. Die sind gemischt, weil sie einen Vokalwechsel haben, wie starke Verben, aber auch die Endungen von schwachen Verben, also ganz regelmäßige Endungen, te, TEST, TE, TEN, TET und TN. Hier sind ein paar wichtige und auch ein paar spezielle, ähm, die Sie sich merken können und besonders denken, kennen, bringen sind hier die wichtigsten. Und dann die beiden Spezialen werden wurde und wissen wusste. Und Achtung, bei werden wurde gibt es kein T, sondern ein D. Das war's viel Spaß beim Lernen!